اینم یه شمای دیگه ای از قلعه که این ساختمانی که الان اینجا دارن میسازن این طرف و در این سمت شهر ماکو میبینید که بین دوتا کوه خیلی خیلی خیلی بزرگ قرار گرفت همون چشمه که حضرت علا توش از کوه میاد این آب میاد توی این چشمه اینجوری حضرت علا اینجا وضو میگرفته